معسكر جورين الموالي للنظام بقصف قرية كفر عويد مما أدى إلى آه، تهدم المباني ونتائج القصف آه، آه، مجزرة بحق المدنيين وهي من عائلة واحدة هي ست أشخاص والله يكون بالعون